Bon dia per les amigues, amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, cada programa així és especial perquè cada setmana vos portem a un convidat en molt de trellat i una setmana més no anem a fer diferent. Hola, bon dia. Soc Boro Maroto, eh, vaig néixer en València, eh, a València en 1971 i sóc periodista. Eh, molt bé, Boron, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Eh, tu vas néixer en València, més concretament del Cabanyal, si no m'equivoque. Bueno, la meva família paterna és del Cabanyal, he viscut allà i el 50% de les meues arrels eh, estan allà. Sí, és un barri amb el que me sent molt, eh, molt identificat i en el que he viscut uns quants anys. Mm -hmm. I bé, eh, com tu bé has dit no, en la teua presentació, tu eres periodista i tu comences la, a formar-te no, en allò que es diu Ciències de la Informació, en l'any en, quan, quan encara només que n'hi havia en el CEU, no? És a dir, tu eres de, de periodisme des del CEU. Efectivament, va ser una de les primeres eh, fornades que isquiren d'allà, crec que la tercera o, o la quarta, i, i vaig invertir cinc anys del meu temps en, en Ciències de la Informació, que com sempre dic és el pompós nom que, que rep la carrera de periodisme. Igual això és un off-topic que es diu ara, però jo realment crec que és una carrera absolutament eh, innecessària i, i per descomptat eh, sobrevalorada. Conec excel·lents periodistes que mai han estudiat la carrera, sinó que han arribat a la professió per, eh, per altres mitjans. I el meu consell, si, si algú que somnia en dedicar-se a aquesta professió eh, em sent, és que potser és, és, és preferible formar-se en altres tipus de coses i després intentar especialitzar-se encara que també n'hi ha una contrapart a aquest plantejament. Si bé és cert que la carrera, parlem molts recent llicenciats, becaris i gent jove que s'incorpora a la professió, si bé és cert que, que la carrera jo crec que ni aportava ni aporta molt, també és veritat que és la millor manera d'accedir pues, via beques i altres tipus de convocatòries a puestos de treball de la indústria. Mm -hmm. Bé, no? de la teua, podem dir, multifaceta, per dir d'alguna manera, parlarem un poc més avant. Eh, tu fas la carrera en el seu, no? del 89 al 94, i a partir d'ahí comences, eh, com se començava en aquesta època de mitjans, podríem dir, analògics, en, en mitjans dels 90, en els, en els mitjans que hi havia en aquesta època de premsa, no? és a dir, parlem del Levante, el Mercantil Valenciano, i més avant vindrien nosaltres. altres. Sí, eh, jo, jo crec que de fet he col·laborat o treballat en eh, pràcticament tots els diaris de paper de, de la ciutat excepte, excepte les províncies, no? perquè que recordo que una de les primeres coses que vaig fer eh, va ser col·laborar per al diari, per al diari ABC. Jo en aquella època vivia en, en eh, la Eliana, eh, l'ABC com altres diaris tenia una mena de corresponsalies eh, poc ambicioses, evidentment, eh, comarcals, aleshores vaig cridar i em vaig oferir per a, per a fer informació de, de la comarca. Així vaig començar i, i després mm, pues vaig passar al, al Levante. Un dia mm, tornava des del CEU, que està a Moncada, a, a l'Eliana, vaig parar en un quiosc de Bétera a comprar, a comprar el, el diari i vaig veure propera edició comarcal de Levante el Mercantil Valenciano. Dic, assignem una oportunitat, pot ser, no? Eh, amb algú jove i amb, i amb ganes de començar a treballar. Vaig cridar a la redacció, em passaren el cap de comarques, aquell em va dir, vine, tenen una nova reunió que tenim eh, després demà, i, bueno, i així, na, i així na vaig començar. Mm -hmm. I com van ser aquests inicis, no? sobretot en perspectiva, perquè, clar, el periodisme de Windy no té res a veure amb el de fa 20 anys. Realment va ser molt entretingut, no? I jo crec que... Suposo que després tindrem l'ocasió de parlar d'això, però ara el, el, el periodisme està en un moment eh, apassionant del costat de la demanda, és a dir, per al lector d'informació. Jo, per exemple, que devore informació un poc per, per plaer, també per, per obligació professional, jo crec que ara l'oferta és, és riquíssima. Des del punt de vista del, pro, del productor de continguts, el, el panorama és prou més complex, eh, no? Per la difícil viabilitat econòmica del, del negoci i, i també per la immediatesa que t'exigís. Te, Eh, per això tinc un record especialment bo d'aquella època, també perquè la memòria és veritat que és selectiva i es queda només en, en l'obo, però van ser uns inicis interessants. Jo, jo feia informació pues, bàsicament de, de pobles, al principi vas començar en, en, en Ribarrotxa, i jo crec que va ser un aprenentatge molt interessant, no? allò de, de intentar parlar amb els polítics locals, detectar què es feia o què no es feia bé a l'Ajuntament, palpar, en certa manera, allò que era important eh, dins, de, dins de la societat civil i, i va ser, una, va ser una, una gran escola. De fet, pues, a poc a poc, com aquestes coses eh, succeeixen, eh, vaig anar eh, consolidant-me primer, en, primer en, la, en la informació comarcal, en la secció de comarques que és d'ella, i després eh, Levante em va donar el meu primer contracte laboral, que va ser de, de redactor de cap de setmana fent successos. <laughs> que també suposa que serà una, una secció apassionant, no? Perquè... Tinc un enorme, però enorme respecte pels professionals que fan successos i, i concretament, eh, concretament a València crec que tant Levante com, com les províncies eh, tenen informació molt rigorosa i de molta qualitat sobre el que succeeix en, en este món. Jo he de mm-hmm. confessar que la veritat és que els successos no m'han agradat mai, no? Me pareix primera com a, com a lector, no? com a ciutadà, no és una informació que m'interessa especialment. Després té un punt morbós o dolorós, que jo que mm, segurament sóc feble, pues, no, no duc eh, molt bé. I després el, el contacte amb, amb les fonts, amb els policies, amb la Guàrdia Civil, amb, amb els, els forenses, amb les víctimes de qualsevol eh, succés o el, o el seu entorn, que es diu ara, pues, la trobe un poc problemàtica, no em trobe molt còmode eh, abordar-la. Però eh, era una informació, en realitat, com, com quasi tota, però jo crec que encara més accentuada, eh, apassionant, no? perquè mm, tu estàs tranquil·lament en la redacció a les 9 de la nit i t'assabentes per l'escàner si la gent no ho sap, però tradicionalment els diaris tenien un escàner en el que sentien gran part de la comunicació de les policies, de l'U2 i d'altres servicis d'emergència, i aleshores te tocava reaccionar perquè havien mort algú a navallades en, no ho sé, anem a dir en qualsevol, en qualsevol eh, barri. Aleshores va ser, un, va ser molt, eh, eh molt interessant però també dur i, i si poguera triar jo des de luego mai faria informació de, de successos. Això de l'escàner i tot el que estàs contant té un poquet no aquest sabor de les pel·lícules americanes, no? de potser d'època del periodista que va... Sí, a banda, realment, eh, eh, en, en aquell moment, estem parlant a, a meitat dels 90, segurament l'any 96 o 97, ser... eh, eh, els dos grans referents informatius de, de la ciutat pel que respecta a la premsa a paper, jo crec que els més influents amb moltíssima diferència eren en el Levant i províncies. Ja hi havia edicions, per, per exemple, el País tenia una edició valenciana de, de, de qualitat, però diguem-ne que, que la competència era, eh, era feroce i, i successos era una de les seccions, després la realitat ho ha demostrat, no? que, que més interès desperta en, en, en el lector, aleshores hi havia una, una carrera, una competició tremenda per donar primer la informació, per ser l'únic. Donar primer la informació és una primissa. Per ser l'únic en donar la informació, això és una, una exclusiva, i en tercer lloc per, eh, per donar-la donar -la millor, no? I, i en aquest sentit eh, va ser, eh, va ser tot un repte francament interessant. Uh mhm. -huh. Com bé has dit, no? el país ja tenia una secció pròpia de per a València, més endavant la tindria el Mundo, i tu, de fet, de, de Levante passes a El País, no? No sé si ho deixes quan estaves en successos o continuaries... No, de Levante passe al, passe al Mundo. En, en el Levante, com he comentat abans, tenia un contracte de cap de setmana i entre setmana continuava col·laborant en, en comarques, i en fi, eh, eres un poc, no?, pues el, el becari, el xiquet per a tot, no?, el, el meritori, que es deia, que es deia abans, i en aquest moment el Mundo llança una edició, una edició valenciana i bueno, tinc la sort que em facin un parle en el, el en aleshores director eh, i em van fer un, un contacte. El Mundo ja era el, un diari hiperconsolidat, a pesar de que només tenia 6 o 7 anys, perquè crec que va néixer a finals dels 80 o, o 90, però bueno, era ja la segona capçalera estatal, per baix del país, però també amb moltíssima, moltíssima influència. Eren un poc els anys de de màxima brillantor d'un personatge absolutament eh, inqualificable en tots els sentits, no necessàriament negatius, com, com Pedro J. Ramírez, i em va aparèixer una, una bona aposta. Aleshores, sempre dic amb orgull que vaig ser, no durant molt de temps, però un membre fundador de, del món en la Comunitat Valenciana. Uh -huh. I, com has dit, no, no vas estar molt de temps, però què recordes tu d'aquesta època Bueno, va ser una època apassionant, perquè l'equip era, era molt jove, amb, amb moltíssima il·lusió. Jo entenc que la mitjana d'edat, eh, direcció a banda, però hauria d'estar prou prou per baix dels, dels 30 anys. No? Això implica que, que la gent té moltíssima il·lusió, també moltíssima, moltíssima ambició, que vol, vol formar <clears throat> part d'un projecte que, que puga marcar diferències o com a mínim aportar, aportar eh, aire fresc des del punt de vista més pràctic, eh, eh, i això ho veus amb la distància, no? Mm, o amb la perspectiva dels anys, érem també gent sense càrregues eh, familiars, aleshores ens donaven igual 12, eh, 14 que, que 15 hores. Aleshores es treballava eh, molt i, i, amb, i, amb molta, i amb molta il·lusió. De fet, jo crec que encara que ara pràcticament no queda ningú d'aquell equip, eh, clar, parlem de, de fa quasi 20 anys, però el Mundo amb el, amb el temps jo crec que ha arribat a consolidar-se com un diari francament eh, ben fet. I ara, a pesar de que alguns eros han afeblit prou la, la redacció, però crec que continua, continua sent un diari més xicotet, però també fet amb, amb molt de criteri. Mm-hmm. I del Mundo passes al País? Sí, eh, anem a veure, ahir en el, el, el país eh, aleshores tenia, eh, tenia com, a, com a delegat en la comunitat valenciana a Pep Torrent, un, un periodista lamentablement que ha faltat fa pocs mesos. Pep em coneixia del, del, de Levante, es va produir un moviment i, i em va oferir anar allà. No? I en certa manera eh, el país havia sigut un, un dels referents de la, de la meva infantesa, a banda del, del diari més prestigiós amb moltíssima diferència d'Espanya i, i possiblement eh, d'Europa, de, no? Eh, mon pare comprava el, el País, no? El País i el, i el Levante quasi sempre, jo havia llegit el País, i el País era un poc el, el, el, la meta per a qualsevol periodista d'aquella època. De manera que, eh, sí, que em vaig passar la, eixa imatge, no? De, és una imatge un poc valenciana, però jo crec que se repeteix molt de la gent comprant el país i en el cas de València Ciutat complementar-ho amb el Levante, no? fins i tot en les comarques centrals. havia gent que combinava el país i el ciutadà d'Alcoi, però aquesta imatge del país com a referent fins i tot de diari en llengua castellana va existir. Anem a veure, el país és una institució, mm, jo crec que ara mateix absolutament deteriorada a ulls de, de moltíssima gent, per raons que seria llarg d'explicar, <laughs> però en els que podríem en, entrar però durant molt de temps, en aquell ecosistema comunicatiu, que era molt diferent a l'actual, no tenia absolutament eh, res a veure, era un diari d'una qualitat enorme, amb uns eh, recursos eh, impressionants, qualitat, eh, vaig a ser més específic, no? Era un diari que eh, literalment rebia molts premis eh, cada any. Eh, eh, per eh, recursos tenia corresponsal en pràcticament qualsevol plaça importants i, i personal més que suficient per a tractar les notícies amb, amb rigor i, i profunditat. Eh, prestigi, no és un secret dir que era un diari molt, molt influent entre les elites, no només espanyoles, no? sinó també les europees que volien saber allò que passava en, en Espanya o fins i tot en les latinoamericanes. Hi havia un, belledat, no? que jo no sé si, si és veritat o no, però, però comentaven, per exemple, que, que a Buenos Aires es venien més diaris El País <clears throat> que a moltes ciutats espanyoles, no? És a dir, era un, era un diari que, que aplegava, aplegava a tot el món de parla hispana, almenys a determinades, a determinades elites amb, amb moltíssima solvència. Bé, deixem la nostàlgia. Eh, Comenta'ns un poc la teva experiència en la redacció. Molt bé, el País la veritat és que tenia un equip eh, sòlid, compacte, és veritat que millor no tenia els recursos per a competir cara a cara en determinats camps que tampoc eren de la seva especialitat, amb el Banti Províncies, que en aquell moment tenien, tenien redaccions eh, molt grans, però jo crec que durant eh, molt de temps el País eh, va tindre també la, la, seva, la seva rellevància en, a, nivell, a nivell valencià. Ara també, lamentablement, jo parlo d'una redacció que entre fotògrafs, fotògrafs que, que hi havia en 7 o 8 quan jo estava, no? i un cap de fotografia, entre administració, direcció, col·laboradors, redactors, eh, fotògrafs, eh, potser que hi havia 25 persones. No? Ara, mm, pues, per comparar, parle de finals dels 90, ara crec que són una, dos, tres persones i no tenen ni un espai físic exclusiu pel país, sinó que estan empotrats en, en el que és eh, l'ACER eh, a València. Mm -hmm. Estem parlant de 7 o 8 fotògrafs només per a València, és a dir, una sí. quantitat de... bueno, sí, ja, que, que hi havia 5 o 6 eh, a València i hi havia un a Castelló i un altre a Alacant. Mm -hmm. I bé, diguem que tu del país fas el... Pot ser un dels dies més estranys de la teva carrera, no ho sé, que és a, eh, a partir de l'any 2000 comences a, a, a dirigir, fins i tot podríem dir, no, Eurosport. No va ser estrany, jo crec que era prou, era prou coherent, no? Tenia el cuquet de no haver-me anat eh, fora de València mai, em considerava inquiet, en aquella... Mm, parlem del moment de la, de la bombolla d'internet, no? On semblava que, que internet anava a ser el futur, ho ha sigut, però no el que, no el que prevíem, i aleshores hi havia una efervescència en tots els camps, o almenys en el camp dels mitjans de comunicació, absolutament tremenda. Aleshores va ser llegint el suplement de, de negocios del, del país, que en aquell moment tenia eh, a la part final moltíssimes ofertes de treball, que Eurosport buscava mm, diverses persones per a un projecte en internet. Concretament, Eurosport, per a qui no ho sàpiga, és una, una cadena abans de capital francès, ara dominada per, un, per una multinacional nord-americana, eh, que té una, una cadena paneuropea de retransmissions esportives en Espanya relativament marginal, però a nivell europeu molt potent i en determinats països, com, com ara Alemanya, eh, potentíssima. Aleshores, eh, en aquell moment l'aposta la, d'Eurosport i també de la resta de, de mitjans de comunicació estava clara, no era era ocupar el seu espai natural en, en internet. I estos senyors pues, tingueren una idea que jo crec que sobre el paper estava molt bé. No? Era mm, llançar diverses edicions eh, d'internet primer centralitzant els equips a, a París i, i em vaig anar, em vaig anar encara que no tenia, no tenia soc relatiu amant de l'esport, abans més cara, especialment del, del futbol, com no, i lamentablement del València Club de Futbol, perquè ara estem patint moltíssim, però, però, però em, em vaig anar, no? perquè tenia l'experiència i el domini de l'anglès. Aleshores, era un, era un, és un projecte des del punt de vista mm, periodístic, era interessant, però personalment va resultar també apassionant. No? Primera, perquè suposava desplaçar-te a, a París, París, evidentment, no necessita eh, presentació, encara que no és necessàriament la millor ciutat per a, per a viure, però bueno, no crec que a ningú li importi passar uns anys a, a París. Segona, perquè anaves a desenvolupar un projecte des de zero, i tercera, perquè l'entorn de treball també era, era francament interessant. No? Ahí hi havia un equip d'italians, un equip lògicament de francesos, un equip paneuropeu dominat bàsicament per britànics, una edició britànica, una sueca i una alemanya. Aleshores, els respectius equips treballaven buscant eh, sinergies, però amb independència per a cobrir els seus, els seus eh, mercats. I tu, diguem, formaries part d'una eventual eh, plantilla espanyola o tu estaves dins del... Jo era el responsable de la plantilla espanyola, que érem, érem set persones, jo era un poc, pues, el, crec que el nom era head editor, no? que era una espècie de redactor, de redactor en, en cap. Uh mhm. -huh. I més o menys en què consistia la vostra feina? Si sigui, Nosaltres fèiem una web d'informació esportiva espanyola, amb un ull en reforçar els continguts d'Eurosport, que no necessàriament eren els més populars en, a Espanya, eh, i en l'altre pues, en intentar cobrir tot allò d'interès per, al, per al lector espanyol. Que era bàsicament futbol, o, o què tal? que era mm, bàsicament el futbol, sí, el futbol és l'esport rei, sense, sense dubte. Uh mhm. -huh. I bé, aquesta etapa, que, com, com la veus en la distància? Va ser bé l'aposta d'Eurosport? De, va ser un regulín o...? des del punt de vista empresarial mm, falla molt de temps que me'n vaig anar, però, però no, no va funcionar mai. No va funcionar mai perquè en Eurosport se topetàrem, com per altra banda la resta de mitjans, en, en, en, en la dificultat extrema de monetitzar els teus continguts en, en internet, no? I algú preguntarà, eh, monetitzar, eh, quina paraula s'està inventant este tio? Pues monetitzar no és altra cosa que convertir en diners els clics que tu tens. Internet ha nascut eh, eh, la informació i moltes altres coses, sent gratuïta per al, per al lector, però tu necessites ingressos, perquè al final pues, eh, estàs gastant llum, estàs gastant eh, equipament, eh, has de pagar al, al personal, i, i Eurosport en un moment donat va fer una aposta molt, molt, molt ambiciosa, però a l'any i mig va veure que hostia, si els, els diners no arriben, no? Jo pensava que això ho anava a poder vendre d'esta, d'altra, d'aquella manera, però els, però els diners eh, no arriben. Eh, informativament també teníem el nostre nínxol, però, mm, però en Espanya especialment, com comentava abans, Eurosport tampoc és una marca especialment coneguda. Aleshores, no recorde les, les xifres, però mm, me les inventaré, no? Si l'audiència del Marca era de 3 milions de lectors eh, al mes, pues la d'Eurosport era de, era de 100.000. O sea, estava molt, molt, molt lluny dels transatlàntics de la, de la informació esportiva espanyola. I Eurosport perquè penses tu que potser no tenia aquest nínxol? O simplement perquè la marca era més feble o simplement perquè el públic al que apel·lava no existia o no... Bueno, anem a veure, és que realment eh, eh, eh sense ser clandestina per Eurosport tampoc ha sigut mai una televisió hiperpopular, entre altres coses perquè en Espanya sempre ha estat dins d'ofertes de pagament plataformes pues, estil eh, Digital Plus o Via Digital, que, Bé, que ara està... han desaparegut o tenen sí. altres... En satèl·lit estan obert, però clar, la tassa de satèl·lit en Espanya és molt baixa i sempre vinculada al pagament. Correcte, és, és, és mm, pràcticament ridícula. Anem a veure, el, el ser d'Eurosport de, dins, no hi ha el general, el ser és la quota de pantalla que tenia eh, dins, de les, eh, dins de les plataformes, que no en general era del 0,8, del 0,9%, o sigui, o sigui que en realitat els, eh, els espectadors espanyols d'Eurosport pues, serien no sé, el 0,1% de la, de la població. Compte, n'hi ha que tenir en compte que, que el que no funcionava en una àrea, però en l'altra funcionava, no? perquè l'Eurosport tampoc vull perdre, perquè potser és un poc eh, avorrit en el model de negoci, però era era comprar drets de determinats esports, emetre'ls en tota Europa aprofitant unes economies d'escala tremendes. No? Per exemple, pues, el Giro d'Itàlia. Hi ha un, un, repa, un retrans, una televisió principal per a cada país, en Espanya, per exemple, és tradicionalment televisió espanyola, però Eurosport també té dret a això. Aleshores, determinada gent que vol una altra perspectiva, una altra cobertura, un altre narrador comentarista, triava, triava Eurosport. Això tenia avantatges, però en el cas espanyol també inconvenients. Per què? Per exemple, com que Eurosport és molt potent, eh, com he comentat abans, en Alemanya i en general també en el, en el centre d'Europa, els esports de neu, l'esquí i el pi, per exemple, tenia una importància en la, en la graella absolutament eh, increïble des de la nostra perspectiva, no? on, on l'esquí, per raons que no cal explicar, és una, una cosa absolutament eh, clandestina. Això jugava també en, en la nostra contra. Podríem dir no, que Eurosport era per al públic eh, d'ací era com una cadena d'esports minoritaris o...? Moltes vegades sí, moltes vegades sí, perquè els drets de, de futbol, que són un poc el, el motor que arrossega moltíssima gent, allà els tenen molt limitats és veritat que pues, pillaven eh, campionat d'Europa sub-18. Sub, sub, eh, sub vale, està molt bé, no? Però però no, no hi havia ni, ni partits de cap competició important, ni de competicions de seleccions importants, ni, ni, ni res de res. I després, a banda pues, d'esports d'hivern, hi havia, hi havia coses pues, prou estranyes, no? El, el mític curling, no? del que tots hem fet broma alguna vegada, però el curling pues, tenia, tenia la seva importància en, en, en Eurosport, clar que sí. I, i bé, no? pues, mm, és curiós, no? perquè també se veuen les diferències culturals dins del de que seria Europa, i, i Eurosport, si no m'equivoco, estàs com 3-4 anys, no? Sí, estic dos anys a París i després dos més a Madrid. Eurosport llança en aquell moment una, una cadena que es diu Eurosport News, que és un poc de pues, informació esportiva en, en bucle. Mm -hmm. Sí, sí, la recordo jo. Aleshores, en Espanya ha desaparegut, no sé si en la resta d'Europa. En Espanya eh, la veritat és que no va tindre molt d'èxit i també especialment va coincidir en una, en una etapa en les que les televisions ja començaven a retallar costos. Uh L'esquema d'estes, algú es preguntarà, no? potser no, però vaig a dir-ho. Com, com negocien no? aquestes plataformes i, i les cadenes? Pues normalment és un pagament per abonat, o era un pagament per abonat. És a dir, jo Eurosport parle en Digital Plus, ara ja no sé com es diu, Movistar, eh, no sé què, Jombi, Movistar, en fi, el que siga, i li dic, no, veure, jo mm, vull que estigues en mi, te vaig a ficar en el paquet d'esports. El paquet d'esports té 600.000 abonats. Jo te vaig a pagar per cada abonat i més, un euro, mig euro, 3 eh, euros, el, el que corresponga. Aquesta era un poc la història. Ja que aquella cadena, no, la veritat és que en, en Espanya no va quallar i crec que un any després de que jo abandonara, abandonara Eurosport la tancaren. I quasi m'atreviria a dir que tampoc ha quallat en la resta de Europa, però aquesta és una dada que no tinc contestada. Mm -hmm. I bé, eh, com hem comentat no, al principi de l'entrevista, la teua trajectòria també és un poc atípica, no? perquè tu, a banda de periodisme, també estàs especialitzat en màrqueting i comunicació. Bueno, anem a veure, ahir eh, en Eurosport feia determinades tasques de, de búsqueda de, de negoci i de allò que es diu posicionament estratègic, no? que no és més pues, que intentar buscar aliats per a reforçar un poc la teua imatge de, de marca. Per raons personals, en aquell moment ja estava a Madrid, volia tornar a, a València i una de les primeres opcions que hi és Intercitrus, la desapareguda interprofessional eh, cítricola espanyola. Aleshores, ahir mm, m'encarregue de la comunicació de la casa i, i també de la gestió d'un brutal pressupost que tenien per a, bàsicament per a publicitat, per a promoció del, del consum de, de, de, taronges. de taronges i, i clementines. Uh mhm. -huh. I no, podríem dir, no? Eh, potser això també té a veure no, en el que tu dius de la carrera de periodisme i aquesta imatge un poquiu negativa que tens sobre la utilitat de la carrera, que també t'has especialitzat en altres coses, podria ser... No, això ha sigut... Eh... N'hi ha carreres professionals que són, eh, amb, amb el temps, no? però resulten molt previsibles, no? pues un senyor que ha treballat en tres diaris o un, un senyor que comença de becari en la banca i, i acaba la seva carrera 40 anys després com a, com a director, encara que millor hagi canviat d'entitat una, una o dues vegades, i, i, i i n'hi ha carreres que van donar bandaes, algunes vegades per necessitat, altres per voluntat o, o, o senzillament per, per casualitat. Com demostra el meu currículum, jo la veritat és que no m'agrada estar en els, en els puestos massa temps, no? arriba un moment que necessite nous estímuls, nous estímuls, i després ahir senzillament volia, volia tornar a València i em va aparèixer una, una, una, bona, una bona oportunitat. Mm -hmm. I després continuaries, no?, també després en, en una altra empresa? Sí, després me'n vaig al Consorci Medes Gesmet, que és una empresa que es dedica a la consultoria mediambiental i a la gestió de, de servicis socials. Ahir estic, fe, estic fent tasques de comunicació i, i màrqueting i d'ahir també un poc en exactament el mateix, comunicació i màrqueting, va ser a, a Conta Conta, que va ser una productora mítica, eh, ser eh, una de les que millors i més populars programes va fer per a, per a Canal 9. Uh -huh. eh, fins i tot no podríem dir que és la, la part més cridanera no? de la teva trajectòria, no sé si de vital o professional, perquè, compte a compte, per entendre'n, seria la part audiovisual d'Albena, no? explicat així d'una manera un poc rudimentària. No exactament, encara que el símil valdria. Conta Conta, eh, Conta Conta era una, era una productora eh, audiovisual pura en la que eh, mestres de, de la televisió, jo crec, arriben a un acord amb mestres del teatre, conta conta, mestres de la televisió, arriben a, a un acord amb mestres del teatre, Albena, per a, per a unir esforços i crear, i crear productes. Aleshores, era, era una, aliança, una aliança temporal, encara que jo crec que accionaralment la gent d'Albena, Benavent i Alberola, Toni Benavent i Carles Alberola, dos tipus extraordinaris, crec que no, crec que no tenien cap. Però d'aquella simbiosi pues, doncs varen sorgir eh, programes que, eh, modestament, ja n'hi nivell valencià, però crec que varen fer història. Mm, Modestament o fins i tot no, perquè el primer, suposo no, crec que el primer programa d'esta col·laboració seria Autoindefinits i jo crec que podem qualificar-lo d'èxit. I fins i tot de pràcticament des del show de, de Joan Montleone, el primer programa en valencià que s'emet per Canal 9, en prime time i eh, aconseguint una audiència Sí, feren, feren dos sèries, Autoindefinits, que era aquella, aquell programa de sketchos eh, d'humor, i després Maniàtics, que era una, una sitcom, no? una, sí. una comèdia eh, ubicada en alguna ciutat de, eh, valenciana, no? pues en, en les clàssiques i dos sèries d'humor que varen... Jo crec que varen reunir eh, dos coses que no sempre són tan evidents en televisió, no? que és eh, qualitat, o com a mínim molt a un producte, és molt, molt, molt dignes respecte al, al, a l'espectador, no? I, i també un èxit brutal. És veritat que en aquella època també el, el panorama televisiu era diferent, les audiències no estaven tan fragmentades com ara, que l'oferta és, és brutal per consolidació de les televisions privades i, i de les, i de les TDTs, però tant autoindefinits com maniàtics fregaven el, el 20% de, de quota de pantalla de ser pràcticament en cada, en cada emissió, el que va ser un èxit absolutament eh, tremendo. Mm -hmm. I estem parlant de finals dels 2000, on Canal 9 ja començava a, a tindre cert declivi en el que serien les audiències. Sí, no, estem un poc abans. Jo crec que ja estem parlant d'ahir de 2000, 2007, eh, 2008, Sí, sí, ahí eh, 4, y, 4 y la sexta acabaven de, d'eixir. per, des del meu punt de vista, sent les adjudicacions com a mínim arbitràries del, del govern de, de Zapatero. Després la TDT va començar a desenvolupar-se eh, poc després, però bueno, Canal 9 encara tenia, encara tenia ser predicament. No? Eh, en aquell moment en Canal 9 coexistien jo crec que tres factors fonamentals. No? Primer, la, la gestió econòmica absolutament eh, balafiadora i <laughs> insostenible, com, com el temps lamentablement ha, ha demostrat, una manipulació informativa tremenda, que ja es comentava, i al mateix temps pues, mm, hi havia una certa època de d'esplendor en la producció de programes. No? Hi havia diners, i això era el que va permetre que Conta Conta i altres productores feren pues, feren productes de, de, certa, de certa dignitat. Mm -hmm. Estem parlant d'autoindefinits, de maniàtics i de tots els spin-offs que va tindre autoindefinits, eh, que pensar no Check-in Hotel, no? fins i tot n'hi havia especials nadalencs. Sí, soc, Socarrats, Socarrats eh, Check-in Hotel, hi hagué un d'època que, que, no va, que no va quallar i quan de compte va fer alguna cosa més, no? una sèrie que es deia també Da Capo, Sí, Unió eh, Musical de Capo. Unió musical, Unió musical de Capo, que va ser un producte que estava prou bé i que en perspectiva anava amb un 10% de quota de pantalla, no, no funcionava mal, però en aquell moment jo crec que no va ser no va ser justament eh, valorat, precisament perquè les audiències ja s'havien fragmentat moltíssim i la de Canal 9 concretament s'havia desplomat. I bé, la veritat és que molt orgullós d'haver fet una contribució, des de luego ínfima, perquè jo no era la part del talent, sinó que me dedicava a altres històries, però, però molt orgullós d'haver treballat en, en una empresa, jo crec que exemplar des de molts punts de vista. Mm -hmm. Parlàvem no, de la gestió econòmica de Canal 9, eh, compte a compte ja no existeix, millor no preguntem, no? Bueno, jo crec que no és cap secret dir que Conta Conta i moltes altres empreses del sector varen caure producte de, dels impagaments de, de Canal 9. Ho explicarem d'una manera molt senzilla, no? Si tu fas una sèrie que te va costar, m'invente la xifra perquè no tinc accés als números reals, però te va costar un milió d'euros, tu has de pagar pues, al tipo com jo que fa la comunicació, al senyor que s'encarrega del so, al que grava la imatge, al que te porta els entrepans al rodatge, al que lloga l'oficina i tal. Com pagues això? O eres milionari o vas al banc. Perquè, quin és el problema? Que Canal 9 en aquell moment pagava fins i tot amb 3 anys de, de retard. La situació en un moment donat es va tornar insostenible, especialment quan Canal 9... Ahir estem parlant de d'enmig d'una crisi ja brutal en què la Generalitat està pràcticament a punt de no pagar els funcionaris, no? O sigui, que la situació és, és cert que no era només per a, només per a compte a compte o per al sector audiovisual, sinó, sinó pràcticament per a qualsevol proveïdor de, de, de l'administració pública de l'administració pública valenciana i efectivament això provoca que, que Conta Conta desaparega podem dir que el tancament de Canal 9 eh, simplement era llover sobre mojado per al sector audiovisual valencià, no? Eh, jo crec que la gestió absolutament irresponsable i fins i tot jo crec que en alguns punts pot ser, això és un poc atrevit dir-ho, però, però delictiva eh, de la televisió ha tingut moltíssimes conseqüències lamentables. Una d'elles és la d'haver sigut incapaç de consolidar un sector dinàmic i vibrant al, al de l'audiovisual. Jo sóc de l'opinió de que de que tampoc l'Estat, no? l'aparell públic, no és que tinga l'obligació d'ajudar a determinats, a determinats eh, sectors, sinó que hauria de ser millor el mercat, el mercat eh, significant, eh, la elecció lliure dels ciutadans en allò al que volen dedicar els seus diners, el que hauria de decidir si el que volen són pel·lícules valencianes o... O americanes. O, o, o, o paipais de la Xina, no? Però a partir d'ahí, si tu t'estàs gastant els diners del contribuent, crec que s'hauria d'haver fet en base a, a criteris de qualitat i amb transparència i rigor, rigor econòmic. Sobre dir que tot allò no es va fer. Mm -hmm. Bé, deixem <laughs> el tema de l'audiovisual i com tu bé dies, no? al, al llarg d'aquest temps tu necessites nous reptes i diguem que en setembre de 2012 és quan apareix a internet una cosa anomenada el diario.es, no? de, de la mà de Nacho Escobar, i eh, la versió valenciana, no? entre cometes, ara parlarem un poc de les diferències de el diario.es és el diario CV, Sí, Escolar, que va ser eh, director de, de Público, llança, llança un altre diari en internet, perquè diaris en, en internet n'hi ha a patades i pràcticament no n'hi ha periodista prestigiós que després d'eixir d'un lloc no, no hagi creat un, i Escolar en, en, en crea un, crea un que ara ha fet eh, 4 anys i que va francament eh, bé, no? en termes d'audiència i en termes eh, econòmics. En, eh, després del llançament d'este diari sorgís la, la possibilitat de llançar la edició valenciana i si et sembla aprofita ja per a, per a parlar de les, de les diferències no? eh, el diari Puntes el que fa és expandir-se a nivell, a nivell comunitat, eh, comunitats autònomes, no? el projecte federal, com li diuen, com li diuen ells, és en base a a cedir la tecnologia i la marca prendre una xicoteta participació eh, accionarial i cedir la gestió a, a tercers. I, est, el, eh, i els tercers pues, poden agafar ja diverses fórmules. No? Per exemple, n'hi han cooperatives, n'hi han fundacions, en el cas valencià el que varen fer un grup de socis i jo és, <clears throat> perdó, és crear una societat, eh, una societat limitada eixa societat limitada nasqué un any després del llançament del diari Puntés, en, en octubre de... No, sí, el diari Puntés va néixer jo crec que en 2012 i l'edició valenciana en, en 2013 i, i bé, a tots els efectes, excepte que n'hi ha una societat eh, separada, que l'explota de manera diferent, som iguals. Ara, de fet, el, el diari Puntés en la Comunitat Valenciana, que nosaltres el batejarem el diari CV, li podíem haver buscat un altre nom, el diari del País Valencià, tema que, per cert, despertar controvèrsia al seu dia i, i demés, triarem aquest nom, però ara l'accionista majoritari via ampliació de capital de la edició valenciana del diari Puntés és el propi diari, el propi diari Puntés. Mm -hmm. És a dir, són dues empreses diferents, però no només tenen un conveni de col·laboració, sinó que, diguem, estan, en certa manera, unides, no? Ara, de fet, eh, podríem dir que l'edició valenciana del diari Puntes, a banda d'estar integrada eh, informativament i compartir el, la mateixa tecnologia i marca que el diari Puntes, pertany al diari Puntes. I de, deixant de banda el tema de la propietat, no? que per al lector en principi no hauria de ser tan, tan rellevant, o pot ser sí, eh, com naix en si el procés de crear la redacció del diari CV? En aquell moment la veritat és que no teníem recursos, el que teníem era molta il·lusió i era pues, buscar gent que anara a l'aventura i que intentara fer, eh, intentara fer viable un, un diari. Aleshores m'encarregué jo de, de buscar periodistes i teníem una xicoteta estructura comercial i una xicoteta, i una xicoteta redacció. Uh mhm. -huh. I per lo que dius, no? eh, eh, el diario.es el que fa és crear, diguem-la, la base i vosaltres seríeu com la, entre cometes, redacció valenciana del diario.es. Així és. Uh -huh. I bé, conta'ns també un poquet més no? del procés de naixement, no? perquè ja han passat, si, si això naix en 2013, ja podem dir que han passat un, uns 3 anys, i, i vull dir que no, creareu des de zero aquesta redacció i al final heu anat consolidant-se en el panorama informatiu valencià. Sí, la veritat és que sí, no? De base de treball i, esforç mm, tenim un gran avantatge, no? I és que en, en internet n'hi ha una quantitat de soroll brutal, podíem, algun, alguns diran que soroll és un terme despectiu, bueno, jo crec que soroll, però el que no n'hi ha dubte és que n'hi ha, hi ha una llau d'oferta brutal, perquè ara, en, en certa manera, s'ha perdut el monopoli de la comunicació. Ara ja no són grans empreses tipus el país, sinó que qualsevol pot eh, comunicar allò que vol i, i a banda, moltes vegades eh, es demostra que el periodista ni de lluny no té ni el monopoli de la, de la veritat ni del coneixement d'un tema concret, no? sinó que hi ha gent que aporta, que aporta moltíssim des de, des de fora. Eh, un poc ajudats d'aquesta marca potent, perquè el diari Puntés ara és un poc és una referència, jo crec que prou clara en el centre esquerra o de, ideològicament del que seria el PSOE cap a la, cap a l'esquerra, ajudats d'eixa de, marca, pues ara el diari Puntés és un diari que té a nivell valencià molta audiència. Uh mhm. -huh. I com veus actualment no, les diferències entre el panorama actual i, i quan començares tu fa 20 anys? perquè mm, jo crec que la redacció del diari CV actualment no tindrà res a veure ni la del Levante quan tu començares. No, bueno, la del Levante era, era xegant, no? Estava, encara està en un, en un polígon industrial on també estava la, la impressora i parlaríem de, de moltes desenes de periodistes, possiblement fregant el, el, el centenar, el, i en la redacció valenciana del diari Puntés som eh, set persones uns quatre redactors a temps complet, un parell de col·laboradors i, i un becari. És a dir, en general ara els projectes són, són més xicotets, no? també les redaccions, per exemple, de, hem parlat ja abans del cas del País, però, o del Mundo, però totes les redaccions han, han, aprimat, han aprimat moltíssim, no? senzillament perquè, perquè els ingressos no permeten, no permeten cobrir eh, despeses enormes. I una redacció de set persones pot fer la mateixa feina que una de cent? O... Home, evidentment eh, no, però tampoc hi ha que fer-ho tot. És a dir, mm, en aquella època els diaris estaven pensats per a, per a oferir una informació molt completa de l'actualitat, i això implicava des de eh, des dels esports als successos, passant per la crítica teatral i incloent moltes vegades una, una secció de necrològiques. Eh, per exemple, en el Puntés no cobrim ni successos ni, ni esports. La informació internacional a Madrid ara es cobreix pràcticament de manera exclusiva amb un conveni de Guardian que ens permet traduir les notícies més interessants de la secció internacional de, de The Guardian. Eh, ara d'alguna manera eh, hi ha un món més, eh, més especialitzat eh, i la manera d'informar-se de la gent també ha canviat eh, radicalment. No? Ara són pocs els que acudixen a, a la portada del diari Puntés, a diari sinó que la informació t'arriba per WhatsApp, t'arriba per Facebook, t'arriba per eh, Twitter, o senzillament quan t'has enterat de que és una de les notícies més cridaneres d'esta setmana, no? Que han decapitat a un bisont en, en, en, en Benajever. <laughs> Jo, sincerament, no tenia ni idea de que hi havia bisons ni una reserva de bisons eh, a, a Benajever. I la gent a Twitter comentava Clar, això. Clar, però si a tu t'ho diu un tio prenent un cafè, pues, eh, pues pots fer moltes coses, però el que fa la major part de la gent és anar a Google i posar bisonte València y ahí pues eh, arriba una informació que pot ser del diario Puntés, pot ser de las provincias o pot ser de la nación de Buenos Aires. Mm, no té, no té molta vore, no? No té molta vore la, la manera en la que consumim i distribuïm la informació ara en comparació a fa 20 anys, Eh, encara que jo crec que n'hi ha alguns principis periodístics que, que haurien de ser eh, indiscutibles, no? Com com per exemple el rigor, el contrast eh, de les informacions i demés. Mm -hmm. I tu, eh, concretament, en el diari CV ara mateix estàs fent com actualitat política, podríem dir, no? Sí, actualitat política barra judicial, perquè estan molt en... entreverades, no? Relacionades, sí. sí. Eh, una pregunta podria ser no, el panorama com el veus actualment, perquè, bé, en certa manera ja has respost, no? La, la mescla entre actualitat política i judicial que s'està produint actualment. Sí. Bueno, a nivell valencià el debat és veritat que està molt contaminat per, eh, per l'inesgotable capdalt de, gatos, de casos de corrupció que afecten al, al Partit Popular, no? A partir d'ahir a mi m'agradaria sent, sent implacables en la corrupció i denunciar-la sempre que tocara, però que, que tractarem un poc de no oblidar, ni molt menys, ni per descomptat eh, soterrar, però bueno, n'hi ha que mirar endavant, no? més enllà de denunciar els eh, molt, molt greus casos de corrupció que han, que han afectat al PP, que jo crec que en, en gran mesura, i no dic que, que el, un militant de Godella de Batxe del PP de Godella saber el que estava passant, no? o de Real de Gandia, però bueno, jo crec que hi havia gran part de la cúpula que si no formava una organització criminal eh, poc faltava, no? I ahí està per demostrar-ho. A partir d'ahí jo crec que n'hi ha que mirar endavant i n'hi ha que intentar pues, mm, construir una cosa nova. I la qüestió és que, clar, tu has de cobrir aquesta actualitat i si no tu, eh, part dels teus col·laboradors o la gent que teniu en la redacció i probablement la relació d'esta gent, no? de, des de diferents partits polítics, no només del Partit Popular, amb la premsa tampoc serà molt còmoda, no? Bueno, anem a veure, nosaltres som un, un, un diari feroxement eh, anti-PP. Primera perquè ideològicament estem molt junt. A veure, eh, nosaltres jo crec que, com he comentat abans, som, som un diari ideològicament ubicat eh, en el que seria la part esquerra del PSOE i d'allí cap, a, cap a més a l'esquerra, i el PP està a l'altra banda del, de l'espectre. Aleshores, com que ara un dels problemes d'internet a més també succeïa, però jo crec que ara és molt més eh, accentuat, no? i ja n'hi ha molts estudis que ho demostren, que, que la gent moltes vegades llitja o s'informa més per a reforçar les seues, eh, les seues opinions que per a assabentar-se d'allò que, que passa. Nosaltres tenim poc, pocs lectors del, del PP, Eixa és la, eixa és la realitat. Eh, eh, després, eh, ni a nosaltres ens interessa molt el que passe dins del PP, ni als del PP tenen especial interès en transmetre allò que pensen. Però, en realitat, la relació, la relació personal és, és, és bona. És bona és cordial a pesar de que en certa manera esteu clavant los canya, no? perquè informar de l'actualitat ara mateixa és informar de, dels casos de corrupció. Sí, però bueno, anem a veure, el, els eh, polítics saben un poc eh, com, funciona, com funciona això, no? És, anem a veure, en certa manera també jo crec que, per, mm, que, que, que més enllà dels, dels focos, però la relació entre polítics també sol ser si no cordial, però moltes vegades correcta. És a dir, tu pots veure a, en, en les Corts Valencianes o en el Parlament Espanyol a la gent dir-se absolutament eh, de tot. Després n'hi ha, ha de tot, evidentment, però que, que la relació personal, una vol fora ja de, de, de l'escena pública, en el bar, en els corredors, pues normalment és, és correcta. Mm -hmm. I també podríem parlar no, de la, de la relació amb, els, amb les altres forces, vull dir, pot ser les que, com tu has comentat, no? eh, el vostre mar, eh, target, podríem dir, no? o fins i tot la gent amb què més còmode estaríeu per ideologia seria de la, de la vessant esquerra del Partit Socialista, el que seria Podem o Compromís. La relació amb les forces, què tal és? O fins i tot també amb Ciudadanos, que és un altre espectre. Ciudadanos jo crec que seria un poc mm, pareguda a la del PP, però sempre amb, amb relacions eh, cordials i després amb els partits d'esquerra eh, d'esquerres és, eh, és bona, no?, en diferències puntuals, perquè l'esquerra, pues, com tots, eh, s'enganya i n'hi ha vegades pues, que tu has de contar determinats problemes que existeixen al, als partits i això no tot el món li senta bé, però bé, eh, anem a veure, el periodisme jo crec que té una funció essencial, no?, és de fer de, de, de, de watchdog, que diuen en anglès, no? De, no de perro de presa, no sé molt bé com es traduiria això del banejar, però de, de controlar el poder, de demanar-li ex, explicacions i de tractar d'explicar allò que passa. La mítica frase d'Orwell, no? Periodisme és contar allò que la gent no vol que sàpiga, la resta són relacions públiques. Bé, aquesta és una màxima que mm, no tot el periodisme és, és així, perquè també a lo millor és interessant contar, jo què sé, les aventures d'un futbolista, i això necessàriament no és que algú no ho sàpiga, però és interessant. Però, però al final els partits polítics formen part del poder, encara que directament no tinguin, no tinguin responsabilitats, i l'obligació de la premsa jo crec que és de la manera mm, més objectiva possible eh, contar-ho. Mm-hmm. Un altre dels puntals no, dels, d'aquest projecte seria la secció d'opinió, no, que heu tingut... No? Teniu col·laboradors, diguem, més o menys habituals i teniu uns altres que potser són molt més puntuals, però sempre hi ha unes signatures, podríem dir, de, del nivell, no? Sí, sí, la veritat és que nosaltres només tenim ara mateix dos col·laboradors fixos, que són eh, Ignacio Blanco, que va ser exportaveu d'Esquerra Unida a les Corts Valencianes i cartell electoral d'Esquerra Unida en les darreres eleccions, no va obtindre seient, i Josep Moreno, que va ser diputat eh, autonòmic del, del pspb psoe i mà dreta de l'anterior secretari general, Jorge, sí. Jorge Alarte. Que tampoc va tindre molta sort, encara que sí que va ser eh, elegit. Moreno, eh, sí, Moreno està fora també de... no dic de la política, però sí de, de, de les Corts Valencianes. I la resta és gent des de molts punts de vista, fins i tot tenim algun col·laborador del, algun col·laborador que milita i treballa en el PP, però bueno, gent que, especialment des del punt de vista de l'esquerra, pues, opina sobre les coses més, més diferents. Diguem-ne que l'opinió, sí, és el, el contrapunt a la informació. Molt bé. I bé, jo crec que així ja podem deixar eh, un poquet en, en l'entrevista. Ja hem, hem, hem mirat no, tota una trajectòria de 20 anys del periodisme, hem vist moltes diferències, així que, Boro, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa